нымдоо жана сууланбоо кубулушу жаратылышта көп байкалып турмушта кеңири колдонулат кирди суу нымдап койбосо аны жууганга болбойт сүлгү менен да арчыганга болбойт эмне үчүн суу канаттуулары суунун үстүндө калкып жүнү кургак бойдон калат көрсө булардын атайын май бөлүп чыгаруучу бези бар экен тумшугу менен жүнүн майлап турат ошондуктан жүн суу менен нымдалбайт бирок суу алардан агып чыгат